آه، انا مجد فتحي 23 سنه آه، بشتغل على ال web development او تطوير آه، مواقع ال web وال applications الموجوده على الويب بقالي سنتين وحديثا بنشئ شركه في المنصوره انا يعني مهتم جدا بمجال تطوير المواقع والشبكات الاجتماعيه تحديدا وعندي اكتر مشروع شغال عليه عشان كده اول ما عرفت ان في قطار سايد Geeks اللي هو بيلف آه، محافظات الصعيد العشرة عشان ينزل يدي الناس انفو بسيطة عن آه، مجالات ويفتح معاهم آه، حاجات تقنية بسيطة حبيت ان انا طبعا اكون من اول ناس موجودة معاهم قدر قدر المستطاع آه وبشارك معاهم النهارده وزي ما شاركت من اسبوعين في المنيا بشارك النهارده في البحر الاحمر في ورشه عن ال web stack او ايه ايه المراحل كلها اللي بتكون منها تطوير الويب او آه آه كل المراحل اللي بنشوفها على الانترنت عشان نطلع نشوف الفيديوهات اللي قدامنا او الصفحات اللي قدامنا على الانترنت آه، آه، انا ليه ليه ايجكس تحديدا لان الناس دي انا متابعها بقالي فتره كبيره جدا يمكن ست سنين من اول ما بداوا وهم عاملين شغل وتاثير قوي جدا في محافظه الصعيد ولان انا آه، بشكل خاص بحب الصعيد بحب محافظه الصعيد فطبعا مش هفوت اي فرصه سواء مع سعيد او مع اي ناس زلت معاها قبل كده ان انا انزل اي محافظه للصعيد او اتاخر عنهم في اي وقت يعني من المره الاولانيه ومن الحضور النهارده حاسس ان في تفاعل وحاسس في رغبه آه، كبيره من شباب الصعيد وبنات الصعيد ان هم يكونوا آه، يعني عندهم حب الطلعه والمعرفه وعايزين ان هم يكونوا يكونوا مؤثرين ويكونوا ليهم آه، خلفيه معرفيه كبيره عن عن مجال تقنيه المعلومات زيهم زي الناس اللي في الدلتا في القاهره ويمكن احسن واقوى كمان وان شاء الله هنشوف في الصعيد وفي كل محافظه في الصعيد قدام co-working space هنشوف شركات ناشئه وهنشوف ناس بتعمل مشاريع اقوى من كل المحافظات المصريه ان شاء الله